Всім привіт! Продовжуємо грати в Remember Me. Ми вже вкрали пам'ять в мадам. І тепер, напевно, нам треба скористатися її паролями через мінімофон і попасти на серверну і забрати свою пам'ять. Okay, I'm in position. Let's do this. You're a grade A hero, sis, I swear. You must be close to the entrance to the Panopticon. Треба в центральному башті. That's where the memory servers are. Use the memory you stole from Madame to find a way in there. Я роздивлюсь, чи нема пластирів. Подібних приколів нема. Пішли. Так, тут цих нема дронів літаючих, щоб не попасти на них під роздачу. Це він. Опа! Я Я так поняв, з кожним разом все складніше і складніше стає. Ого. То він ще... Це якийсь новий. Вже як ніби безголовий. І теж має сінсін. Щось на нього не дуже впливає ця штука. А, він взривається. Ну нічого, будемо пробувати. Я думаю, що це не катастрофа, не космічна якась складність. Все буде нормально. Ні, це не впливає, лише коли він не в защиті, можна з ним взаємодіяти якось. Давай, от десь зараз. Ну. А, він тільки сильними ударами. Атакується. Простими ударами. З вистрілами він непобідімий. От, він його лише такими мощними. Його то бити не важко. От чому то прикол, що їх бити важко через цього придурка літаючого. Думаю, так, ми розберемося з усіма. Отако, супер. Є, ще і тебе прибили. Взагалі ідеально. А, цього можна перезагрузити. Ну. Блін, перезагрузка не пройшла. Серйозно, сьогодні парі весь інтернет, але ну, я таки угадаю. Тобто догадаюсь, що він там говорив. Що він має на увазі під словом Black Screen. О, нарешті. Щось суперспособності одна з другої появляється. Короткое замыкание превращает роботов в союзников, которые атакують наземних врагов і затем самоуничтожаються. Оце то, що треба. Це супер. Давай. Підійде. Змініть цель. Су- Супер. Це все дуже шикарно. Є, гнела. Можна ж рубанути цю штуку, я забув про це. Про ці способності. У нас ще є можливість відкрити одну способність. Ну, вона сама відкриється, але ще одна має якась відкритися. Я не знаю, кажу, не пам'ятаю взагалі нічого. Треба тікати, тікати. Дивно. От мене зачепити, але не зачепити. Ой, блін. Хай вже стріляє, так. Так, так, так, так. Ну, ну. Ну. Є, спів. Та я вже почав переживати. Цього вже херня. Все. Ще партія? От бляха-муха. Йоб же ж твою мать, та скільки їх тут є? Я, напевно, зразу фігачу бо. І не шукаю собі приключення. Да, от тут уже дійсно треба було б добре ще один фокус мати. Так, тут уже не вийде без цього. Щось мені нагадали дуже тільки що звук цього робота на звук гетів. Гетів. Хто пам'ятає таку расу синтетиків з Mass Effect 3? Там були точно такі самі голоси. Та куди ти лупиш? Йоп, так, це мені не подобається треба так, бо я зараз тут швидко проіграю. Що, колективна суперспособність, то теж є можливість, що цей чувак в мене попаде. Поки він защитний, то нічого на нього не реагує, не діє. Ну, скільки має... О! Здохне нахер. Я надію, що тепер то хоч вже не буде наступний підхід. А, мені подобається ефект, коли мало жизні, екран. Коротше, глючить. Поміхи починаються. Так, мені здається, що я маю кудись стрільнути спамером, але не бачу куди. Бастілія. Чи десь мнемофон має активуватись. Чи то маю ще одна партія підійти, але не підходить. Походу якийсь глюк. Прийдеться переігрувати, бляха-муха. Тут є загрузить, сука. Ай, блін, заново все. Ну нічого, заново так заново, а що робити? Коротше, треба все робити по-бистрому. Спочатку ми валим верхніх роботів. Йоп твою мать, та тут нафіг іде. Та дайте мені вдарити, во. Тепер я скоро... Блін, цей щитом, ні, ні, ні, ні. Сюди, сюди. Йоп твою мать, я скільки раз я це маю переігрувати? Поки що будемо на... на утьоках працювати. Ні-ні-ні, я так довго не протягну. Давай, оцей півживий. Супер, один є. Супер. Ще цього спамерщини ще не Блін, чого я так... Чого мені так не повезло з тим глюком? З першого разу ж можна було все пройти. А, чим я ближче, тим сильніше, тим сильніше реагує. них спамер. Чим ближче, тим сильніша реакція. Тобто, блять, не реакція, тим більше я забираю в них життя, чим я ближче стою. Йоп твою мать, треба щось робити, бо я так серйозно. Довго, довго мене так не буде. Є. Раз, відкачали. Є, другий раз відкачали треці. І тепер бомбу його їбашим. Давай, бомбу. Якось, якщо так і буде далі, я не знаю. Це по два рази це переігрувати, я напевно буду дуже довго з цим мучитися. Але що зробиш? Це вроді би ще не найгірше, що може бути. Я пам'ятаю, що там погода буде ще гірше, ще якісь. Ще коли будуть і ці, і ті роботи, і ті лєпрі, які зникають, ото буде жопа повна. А от то, то що тоді не появилось. Німофон я бачу, але може є десь пластир. Треба провірити. Провірити треба в будь-якому випадку. Бо він є технології. Днівник. Це не пластир, але нічого. Технології. Охотніче було, мнемофон було, оцього не було. І валета не було. Добре, читаємо це. Є. Валет. Чи валіти. Ну, вже, вже давай мнемофон для количества. Ну, перчатка була, але нехай, нехай вже буде. Є. Значить, тут нам більше нема що робити. Йдемо до мнемофона. Нелін. Мадам, путь к серверу. Нелін, хто допомог снаружи. Це вони про нас говорять. Доктор Куэйд виноват. Этот плод в своїй лабораторії робить, що хоче. Це вони про того такого мужика, е, якого ми бачили спочатку в Бастілії. And get me Olga Sadova on a secure line. I've got a job for her. Щось про Ольгу Сідову. Ну і що, і ми це все прослухали, а. А-а-а, нічого не змінилось. А, е, є ще один мнемофон. Нам за мадам чи що? Напевно, за мадам. Начальниця Бастілії. Ну, та синхронізуєш, ти тупиш. А, я я поняв, чим довше ти не синхронізуєш, тим ваш кіберзгляд. Ну. Що ти не працюєш? Херня тупа. Кіберзгляд не хоче робити. Ну нічого, йдемо ще на той бік. Там синхронізуємось. А, вон, да. Напевно то. The only person allowed to play with memories here is me. Я спочатку піду туди, бо це, мабуть, так спеціально зроблено, щоб я відволікся на той бік. А, да. Все правильно було зроблено. Коротше, чим довше ти стоїш і дивишся на синхронізатор і нічого не робиш, тим більше потім треба клацати кнопку. Мені так здається, провірю. Але мені здається, що так. Надіюсь, боїв не буде, бо я не люблю відкриті простори. Зразу якісь бої починаються. Мнемофон. Начальниця Бастілії. І що це було? Опа. Як це поняти? В лабораторії зв'язок появилась нова зв'язка. Нажміть 9. А що ще була якась нова? А, типа така довга. Ноги, ноги. Ну добре. Вставляй. Добре, не буде. Тепер силова ця штука, чи як це називається? Тепер що? Тепер воно хоче кулак. Є вільний кулак такий. такий. Давай то щось посильніше. Ще один кулак. Є. Пожалуйста. Ще що ударики є. Да вот, а тобі. Легко. І остання нога. Є. Нема питань. Тепер що у нас є? Нога, нога, три рази нога, три рази кулак. Кулак нога. Ого, то це запам'ятати, це можна здуріти. Так, три рази. Ого. Три рази нога. Ні, два. А, я мається на увазі перший удар нога, другий удар нога, третій, далі йде. Зараз я попробую. Так. Перший нога. Перший нога, другий нога. Йоптумать, ні, це треба перевалити цих з щитами. З щитами. А тоді пробувати їх бити тою суперсвязкою. Так ніби якийсь сухожиль. А куди ти валиш ти тупе гівно? Срак, я зараз быстро це все порішаю. Все, а тепер ба фігачим зв'язки. Так, раз. Раз, два, три. Ага. Since when is a remembrane turned out to be hostile? Edge, Німофон працює проти неї. Ого. От чому фішка. Це все було підстроєно. Все, що ми тут замутили, це все було під наглядом, коротше. Все було підстроєно. І походу зараз вона буде босом і нам прийдеться з нею мати справу. Nilin, My little untamable shrew. You came back to me. I am flattered. You see, Шо, ну давай вже міняйся. Е, зараз быстренько все порішається. Так має бути. Дивимося відосик. Головний Did центр. you miss me? Not bad. Цель A latched пройдена. <laughs> remembrane. I knew you'd Достигнуто. appreciate it. I'm here to get my memory back. Everything's here. You У них only дуже need схожі to голоса. Your little games don't scare me, madame. look. In time, little one. In time. Ого, все перетворилось в пам'ять. В мнемофон. А, це ще не є главний бій з босом. Це ще до нього треба дойти. Що ну я пороздивляю, що тут є. Ва! Пригати треба, да. Тут ще хер поймеш, що тобі робити, таке все одноманітне. Тут вроді би теж скачок. Йоп твою мать. Прикольно, як з парашутом ніби. I have a new game. A special game just for you. Вчасному Would you like that? A private lesson? Тепер головне від... поняти систему, як її валити. Вроді би має бути якийсь момент, коли я зможу верхнути її. Треба поняти колеса. спочатку їх, а може її спамером треба бити. Да. Так, поки є можливість, я її гачу. Бомбою. Супер. Let's play. <laughs> Let's play. <laughs> Зараз буде важче. Походу роботи почнуть ці літаючі появлятися. то вже вони є. Ні, вроді би ще нема. Ну на третій раз точно буде. Так, там спамер вчався, чи я вже не зможу в неї поцілити. А, я поняв. Я поняв. Я по чуть-чуть якби згадую, але все найбільше роз... Тепер я можу включити оцю фігню флут. І тоді я зможу її побачити. Вот вона. Давай з помірком ще тебе разок. Точно, мені я провірю цю зв'язку. Блін, що що небудь, лиш би не ті літаючі кончені дрони, бо то, що то саме гірше, що тут є в цій грі. Чи зараз буде рушитись підлога? Ага, треба тікати від цих непонятних чорних дир спамерських. Йоп, ти навіть таки всадила мені. Це як нагадує, як ніби в якийсь граєш PlayStation. На тих перших PlayStation іграх були такі ловушечки. І тепер що міняється підлога, да. Чи, вон, чи підлога за мною міняється? Куди я, туди і Так, флуда нема. Бомбу лишаємо. Коротше, поки що я не граюсь, дуже де вона. А вон тут тільки тим флудом. Добре, відкачаємо флуд і валим так само по накатаній системі. Тут можна і цим бехти. І що, і що знов то саме? Оу, я так довго не протягну. Мені це все не подобається. Та йоб твою мать. Хвати вже, давай мені вже тих людей. Хоч би один фокус. Є, флудом, бехкаю. I де ти є, гнида тупа? Де ти є? Ой, це... А, я мав на ній провірити связку. Блін, не встиг. Так, може хоч цей раз мені повезе не попастись на ці смерчі. Якщо стати на місці і не рухатись. А, то так проще. Можна встигнути втекти. I'm not that easy. Все. Все. Де вони? Используйте флут, чтобы остановить мадам. Понял. Треба теперь відкачати цей флут. Цим треба бехкати. Але блін, я просрав. Я так туплю. Тут же ж не головне їх перебити, а головне іменно відкачати собі. Що, почали роботи стріляти, чи що? Я не розумію. Чи це вона так бехає? Блін, блін, блін, все, я я тут труп. Я так хочу не не переігрувати це. Та хвати вже, oh, хвати. Людей мені, людей. Я ж маю десь відкачати жизнь. Давай, хоч одного. Раз, два, три. Є, раз, два, три. Don't fight your desire to worship От на ній і ми будемо зараз той флот відкачувати. Де вона є? Де вона є? Щось ніхера я не вічав і зараз я здохну нахер з такими приколами. Ого. Та це до сраки таке. Коротше, всім пока. Я попробую це вже в наступній в наступній серії пройти. Все, всім пока.